هاجا جوجو ترا ترا ترا هلوينا هلوينا جوجو ترا برين انتم خطر ايه واندا جايزة وا جوجو سافر بلاد Fervere pelată, putița, dia, ciococio, adia, ciococuia, muzica de dădură, muzica de dădură, de dădură, cică, chica, chica, chica, chica, da.